في محفل المسند هل الطيب والجاه سكت القوافي مثل سوق المخيلة يا مرحبا باللي حضر حايم الفاه ترحيب تنحس بس وما الاصيلة حيا الله ضيوف الحفل واللي لفاه على المباخر والدلالة شامة والشيوخان مسماه المسند رجال الكرم والفضيلة هم ساس من أدناه لقصاه من عهد حزات السيوف الصقيله مبروك يا فيصل عسى السعد تلقاه في دنيتك وايام عمرك طويلة عريسنا الدكتور فيصل محياه بالنور شعشع والفرح زان ليله جعل الهزيلة وختامها عسل هنا دوم تلقى ويسعدك ربي كل يوم وليلة في محفل المسند هل الطيب والجاه سقت القوافي مثل سوق المخيلة يا مرحبا باللي حضر حايم الفاه ترحيب تنحس بس الأمور أصيلة حيا الله ضيوف الحفل لا المهيلة عند النشامة والشيوخ المسماه المسند رجال الكرم والفضيلة المجدهم ساسه من أدناه لأقصاه من عهد حزات السيوف الصقيلة في حفل مطبوخ على العالم عمره طويلة عريسنا الدكتور فيصل محياه بالنور شعشع والفرح زان ليله جعل العمر فرحه على ما تمناه هذا رفيع عشان ظهره البذيله رمز الكرم والعلم كسبه ومجناه نجمه لمع من فوق راسه الطويله أبوه شيخ الطيب والطيب مبدأ مكرم ضيوفه في المعاني يجينا هذا علي يحيي راسه وحياه راعى المواقف والفعول الجزيله واخوانه بدرب العلم يمشون ممشاه ممحاه 50 هذه النسخة للاستماع فقط يمنع